es un campamento súper chulo, que puedes hacer muchísimos amigos, que te diviertes muchísimo, que haces actividades todos los días, cada hora. Es, como las dos mejores semanas de tu vida y del año. Aunque sean 15 días, pues se te pasan como dos días. Mi, mi, mejor recuerdo siempre ha sido mis monitoras en la habitación. Son súper buenos con nosotros, que nos tratan genial las actividades, las excursiones y los amigos que haces. Es un campamento que me gusta muchísimo y es muy divertido y todos los monitores son, muy, muy buenas.